Mallory! Mama First blood. नहीं तो, तो और दीवार के ही बंद तो ये होती मैं नौकर जा हूं भाई तुम्हें खेलना नहीं आता इस बात में कोई क्या कर रहे हैं यार तुम मतलब रुक जा यार इसके थोड़ा हेड पेड मारो ले हेड़ा देख तीन किल ले में वो तो दो कह रहा था ठीक मैं स्केयर कर लेते थे थे पहले हमने बंद दो किल अरे भाई भाई भाई नूमड़े नूमड़े नूमड़े भाई भाई भाई भाई भाई भाई बचा बुलेड़ी की A te mandaba fuego. नहीं मुश्किल नहीं sorry First blood. Good job. Oh my God. जाने तीन एक एक छोटे तीन अंडा आती तो करे का करे का यार देख पूरे बंदा है तुम्हें ये बात बदला हो रहा है पीछे बंदा है मारो तो सर ने एमपी का है तो लगो एड़ा ही एड़ा ड्रैग करके डबल किल बोले बाबा मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं तो घूम मार रहा हूं मार रहे हैं डांडिया पता ना क्या कर रहे हैं तू ना प्रिंस तो। मैं ना बोला हूं पर यार प्रिंस क्या कर रहा है यार ये एमटीएल प्रिंस तो? दूसरा मतलब आंटी वा प्रिंस ना अंकल वा ना चल ऐसे से ना बहुत बड़ी है अभी नहीं हो फिर हमें चाचा कई करोड़ खर्चे कर रहे हैं पैसा से आते हैं बंदूक के मुझे कमी तो भाई यार खा कर है लॉन्ग रेंज की गन है फर्स्ट ब्लड लॉन्ग रेंज की गन डबल किल एक बचा हुआ है डंडिया के जाएंगे हाजिर Double kill. हमको किल चुरा ले बोले Good job. पूरी स्क्वाड जाएंगे यार जाएंगे अभी पूरी स्क्वाड पूरी स्क्वाड देख लो मैं कुछ नहीं करने लग निकल मैं गाइस बना दूं मैं बच्चों में लबो बैठी ना ಎಸ್ಕೆ जमीरे नहीं बनना है देख मैं अकेले बोलता हूँ दोनों बंदा यही है चल जा एसके मामा छोड़ तेरे लूमड़ा मामा देख ले चल तू छोड़ चल तू छोड़ डबल किल